よろしくね行きますかな Get ready, 邪魔よいざ Get ready, five! 行くぞ次のはちょいと痛いぞ Get ready, いざはいいざウィナー合憲ここにあり いざ Get ready, fire! Uh. Winner! 勝つも八景しかして負けるは愚者の花 しかして負けるは武者の花まかり通る孫娘のためじゃ Get ready, はいはいはいいいちゃ 全ては。 Ready? One! 古き伝えに天狗の花は万病に効くという。待っておれ、メイリン。